No, un motor que le quitamos al tipo y se le iban a devolver. Cuando se le iban a devolver, el tipo vino con la policía y ella para acá y no entró a tiro. fue eso? Eso fue en Manhattan, ahí, mamá Tingó. No, nosotros no estaban atracando, ellos lo habían atracado al tipo. Ellos lo habían atracado. Y el motor yo se lo iba a devolver, porque iba a ir 5 mil pesos, yo se lo iba a devolver el motor. ¿Dónde ocurrió eso? Ahí, en la calle Tingo, por atrás de, de Pequecito, por ahí. ¿Cómo se llama? José Manuel Castillo. ¿Hay otro herido, no verdad? Sí. ¿Amigo tuyo, compañero tuyo? No, y los compañeros míos iban a devolver el motor conmigo. Ese muchacho no es ese. ¿Y por qué ustedes le iban a devolver el ¿Eh? ¿Por qué le iban a devolver el Porque él se iba a ir 5 mil pesos y el tipo nos dijo que no iba a dar algo porque se lo llevaran y nosotros se lo iban a llevar. Pues el tipo que está baleado ahí no tiene que saber de nada no tiene que saber de nada de eso. ¿Cómo se llama Henry. Henry, Henry. Ese muchacho no roba ni nada, compadre. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo, Manuelito. ¿Dónde vives, Manuelito? En Vitevalle, yo creo.